šitam miške labai daug debilų herojų vaikšto. Nu, taip jie save vadina herojai. <laughs> Čia kaip magistravė tokia varo ir gelbė pasaulio visi į tą pusę. Nu, jaunuoli, atėjai turbūt gelbėt pasaulio. Taip. Taip? Taip. Kokią progą? Mane siuntė. Kas siuntė? Ar aš? Klanas. Koks klanas? burundukų klanas. Spyglio klanas. Spyglio klanas, tu pamatyk, blėt. Tonak. Spyglio, blėt. tai ką jūs Kas čia per judesys Spyglio klano, to, kad dar nemačiau, žinau. Kas tau, blėt, pasidarė? <laughs> Taip, blėt. O kodėl tu ant to žemės? Oho. O, o kokia laukinė energija. Ir kas tau čia ją davė, blėt? Čia tau buvo kokia nors dovana suteikta turbūt. Aha, atstumė mano blogą aurą. Palauk, palauk, palauk. Ko palaukt? Blogio palauk. Či energija. Či energija. <laughs> Kaip kokią meškerę tu čia vinioji iš tos žemės savo či energiją. Tu gal pabandyk iš dangaus pasiamt klausyk. Ne, čia energija ne. yra žemė. Ne, o čia tu velnas, aš niekada jos iš ten nesugavau. Kaip ją paimt? Tai gerai treniruotas narys gali. Gerai, o tu labai gerai treniruotas, matau oho, kokio kaklo raumenis tas tai <laughs> išbrinkit. Jau dabar eisiu gelbėt. Dabar jau, dabar jau atėjo laikas eiti. Aha. Tu esi su manim? Taip. Ar tu treniruotas? Taip. Kokiam tu klone? <laughs> Spyglio. <laughs> Spyglio klone aš. Atsargiai už šiškos neužkliūti, <laughs> o jau šiškų pavojingų tokių gali nusijobint. Ar tu tikrai treniruotas? Labai treniruotas. Visą gyvenimą treniravausi. Ko? Čį, blėti. <laughs> Nupyzis, <laughs> gelbėt pasaulio, davai. Blei. Kodėl, blei? Tu netiki? Tu netiki? Ne, aš... Nori, aš tau įrodysiu. Oi, blei, <laughs> tu žiūrėk, aš neapsivėmiau. Nu gerai, pizdinam dabar jau iš tikrųjų. Pizdinam. Pizdinam valgyt, <laughs> davai. Aš labai alkanas. Mes nevalgėm. <laughs> nevalgėm čia atėjo, mes čia didesnių reikalų. Mes einam kautis pinigus. Piznam valgyt. <laughs> Kiniečių restoraną neblogą, žinau, čia šalia. Nu davai, pizdinam gelio ant pasaulio, jeigu nenori valginti. <laughs> Bet aš galvoju, pasistiprint būtų naudinga prieš gelbę ant pasaulio. Saulė su mumis.